Kawan-kawan itu bayar sore ini saya ngevlog. Kawan-kawan lagi nyanyi. Kawan satu kampung pula nih kawan-kawan ada ini dari Padang Sidempuan. Jika saudara berkenan, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Samuel Sanipar YouTube channel. Oke, siap. hindi ko magubuhon Isip pagparsirangan o Ngahabi ito na boy terbang Opo lari, por tu Liverpool satu sepuluh lah